教啊啊，肿么了？上次教我打靶，我是打会了。现在打沙包像个工具人。 <laughs> 首先你打靶你也没打会啊， <laughs> 学无止境。打沙包呢，这个难点在于什么？我给你细细的讲一下。首先你打靶的时候是有人辅助你，还给你喊口令呢啊啊，前直，啊两次，好，来两次后， <laughs> 你看有人给你喊口令，而且他也不会乱跑，他是跟着你走，有节奏有规律的走。而打沙袋并不是这样的，你看一下这个沙袋，你看有的场馆为什么沙袋底下放一个轮胎？ 对吧？因为有些玩家他就是，他就是没有办法控制这种摇晃的感觉，你懂我意思吗？他有可能会追加。你看啊，比如说这个沙袋往这边走，我往这边踢，他越踢越往那边走，往那边踢，往那边走，往那边踢。你看，越来幅度越大，对吧？所以大家没有掌握这个规律，规律干什么？他往你这边走，相向而行的时候，看，嘣，踢它，它的幅度会减小。打击过程中轻重结合，对吧？有的是轻拳，然后接腿。 哎，找那个感觉，沙袋幅度不大的时候，你随便打；一旦幅度大了，你就要找它回来的那一下，你去踢腿啊。包括打拳也一样，打拳我一开始我配，比如沙袋打到这个幅度了，这时候拳经不重要，拳我打几下，保证这个沙袋回来的时候，咚踢腿。这沙袋差不多幅度就很好掌握，所以沙袋是你的朋友，对吧？他会讲话。 他移动的时候，代表他问你：“哥们儿，你能控制我吗？你能支配一下我吗？”你要给一答案，一腿给哥们儿踢平了，哥们儿愣在那儿，对吧？哥们儿意思还，咱俩默契配合，我也让你练舒服了，是这么一个逻辑。